獅子會五十四年嘅歷史，除咗要延續傳統之外，更加要為新向前。Lion Chester Chu, all Lions dignitaries and fellow Lions, thank you for giving me the opportunity to convey the message from my club, Lions Club of Penang Host, on this meaningful occasion. 诸会长、各位室友及各位贵宾，大家好。 然后，新逢贵会受赠第五十四周年庆典，在这美好的日子，顶至庆贺之城。新逢姐妹会港澳三零三区香港外国谷狮子会五十四届就职典礼，本人简国凤今晚深感无比荣幸，能代表台湾高雄第一狮子会全体师兄师长，在线上以视讯方式恭贺贵会会务昌隆，全体师友，平安 万事如意。